Salve, sono Sergio Lanza e um, vorrei mostrare come ottenere sul violino un particolare tipo di sonorità, una sorta di fruscio, un rumore bianco e come passare poi da questo tipo di sonorità <clears throat> alla, al suono eh, pieno e modularlo. Innanzitutto bisogna partire dall'arco, che non va tenuto così, ma va preso così. L'arco va tirato obliquamente rispetto alle corde, quindi anziché in questa posizione, hm, così, tirando così e stoppando le corde eventualmente, si ottiene questo tipo di, <clears throat> di suono. E il passaggio graduale si può avere Mm. Si può anche eh, giocare tra la tastiera e il ponticello naturalmente. Sentite che il fruscio diventa più scuro o più chiaro a seconda se si toccano le prime o le ultime corde e anche giocando tra tastiera e ponticello.